Через ідеї суперуспіху продається дуже багато продуктів. Нам пропонують щось придбати, пройти навчання і таким чином гарантують, що наше життя зміниться на краще. В цьому відео я хочу поговорити про те, що нам таким чином нав'язують ідею, що ми повинні бути успішними та ефективними. Свій шлях до успіху треба обов'язково знайти це як такий сенс життя. Критерії самоуспішності вони стандартизовані. Гроші, робота, стосунки. Це непогано хотіти бути успішним, але в цьому відео я хочу показати своє розуміння, які тут є спотворення і як нам через такі концепції нав'язують чужі переконання. Всіх вітаю! Ви на каналі Нічого зайвого і полетіли! Завдяки маркетингу ідея успішного успіху така популярна, наче ми всі повинні бути супер успішними, досягати поставлених цілей, вчитися, постійно розвиватися, заробляти гроші, навіть е, мати свою справу. А інакше, а інакше ти, ну наче нещаслива людина. Сьогодні вже багато людей вони почали замислювати, що такі це все фальшиві переконання, бо щасливими такі наміри часто не роблять. Про успішність прийнято розповідати розповідати та її прийнято демонструвати. Це дуже яскраво видно у соціальних мережах. Ми там показуємо показуємо таку найкращу версію себе розповідати про те, що в мене щось не вийшло, не виходить щось довгий час, я почав щось та кинув, вже починав там 10 разів. Про таке розповідати, в принципі, не прийнято. Хоча насправді будь-який успіх він передбачає помилки, невдачі, розчарування це частина процесу і шляху до успіху. Але успішні історії вони більше соціально схвалюється, оскільки ми не можемо бачити реальне життя людини, а бачимо тільки те, як вона себе демонструє. А то в нас складається враження, що невдач та розчарувань в її житті просто не існує. А про себе ми знаємо всю правду і порівнюємо себе з нереальним образом людей, які ми створюємо у своїй уяві. Про що я ще пропоную подумати, це що працьовитість ми найчастіше будемо вважати гарною позитивною рисою людину. Людина, яка плідно працює, яка доводить справи до кінця, це ознака професійної, сильної, ефективної людини. І ми маємо дуже таке дивне, особливе відношення до відпочинку. Якщо це активний відпочинок ну ми ще якось його сприймаємо. Але у нас буде особливе відношення, коли людина просто нічого не робить, коли просто без жодних планів мети гуляє по вулиці або просто сидить і спостерігає. Або коли у людини є день, коли вона не знає, що буде робити. Не можна сказати, що ми будемо оцінювати це ну дуже негативно, але точно не будемо сприймати це позитивно. Можна по-різному формулювати, але в нас є, тобто закладені такі переконання. Якщо ти працюєш, щось робиш, створюєш, то ти приносиш користь, ти ефективно витрачаєш свій час. У нас є розуміння, що треба відпочивати, але часто ми сприймаємо відпочинок як те, що ну скажімо, треба заслужити, завершити справи, а тільки потім вже відпочивати. І стан байдикування, якщо бути чесними, ну ми будемо сприймати або оцінювати більш. Все ж таки негативно. У дитинстві нам могли е, могли робити зауваження: а чого ти сидиш, чого нічого не робиш, а почитай книжку, сходи кудись, займись чимось корисним. Тобто ми просто повинні чимось займатися навіть під час відпочинку. Звісно, у нас є час, коли ми нічого точно не робимо. Це вночі. Сон відновлює наші фізичні ресурси, і так ми відпочиваємо. Це важливий процес. Але під час сну ми знаходимося у несвідомому стані, ми не можемо думати, і у нас відсутнє відчуття себе. Тобто, далі, ем, е, щоб далі було зрозуміло, про що я хочу сказати, я проведу аналогію з електромобілем. У кожного електромобіля є батарея, яка має свою ємність. Відповідно до цього показника ми розуміємо, скільки кілометрів ми можемо проїхати, і знаючи цей показник, ми вже будемо обирати або планувати оптимальний маршрут, куди ми хочемо доїхати. Якщо ми будемо відхилятися від маршруту або кудись, припустимо, заїжджати, то відповідно ресурсів може не вистачити, щоб доїхати туди, куди ми збиралися доїхати, до запланованого пункту. У нас є розуміння, що через деякий час нам треба відновити ресурс електромобіля і поставити його на підзарядку. І весь цей час електромобіль буде просто стояти і нічого не буде робити. І на це обов'язково потрібно виділити час. Періодично ще потрібен, ну звісно, технічний огляд, поточний ремонт. Якщо у електромобілю зарядка на нулі і він е, не може їхати ми ж не кажемо, що це, ну скажімо, погана або непрофесійна, неефективна машина. Немає палива, ніхто нікуди не поїде. Цікаво, що відносно нас, людей, можна сказати, те саме. Ми маємо ресурс заряд нашої батареї на день. Наша проблема у тому, що у електромобіля є датчик, який чітко показує рівень зарядки. У нас такий датчик теж є, але його треба навчитися відчувати. Через концепції, ідеї суперефективності, успіху нам цей датчик заблокували. Ми не відчуваємо рівень зарядки своєї батареї і працюємо за рахунок дуже часто резервних ресурсів, і фізичних, і ментальних. Це прямий шлях до вигорання, і відновлюватись потім може бути дуже-дуже важко. Ми можемо працювати відповідно до наших ресурсів, і вони обмежені. Тут е, також треба подумати, осмислити, якщо ми займаємося не своїм, чи граємо за чужими правилами, то на свої ресурсу вже може не вистачити. Відпочинок це наша підзарядка, коли ми відновлюємо ресурси. І цей процес повинен бути не тільки під час сну вночі. Саме в моменти байдикування ми можемо осмислити, що ми робимо, навіщо, і відчути, зрозуміти те зайве, що нам можливо вже не потрібно потрібно. Щось може втратити актуальність, ситуація може змінитись і те, що нам потрібно було вчора, сьогодні воно може стати зайвим. Але щоб це виявити, треба саме нічого не робити, бути у такому спокійному стані, коли є час просто подумати. Цей процес осмислення це дуже важливо. З цього починається справжня ефективність та наша успішність. І насправді це теж така робота, просто тут немає результатів точки зору ну, стандартів, соціальних стандартів та уявлень. А ми цей процес, коли треба подумати і треба зупинитись, ми його сприймаємо в кращому, найкращому випадку, просто нейтрально. А можемо також почати звинувачувати себе за те, що ми ледачі, марно витрачаємо свій час. Більшість людей саме так, на жаль, це сприймає. До чого я веду? Нас вчили працювати, планувати, досягати поставлених цілей, бути ефективними, але нас не вчили відпочивати, нічого не робити. Нас не вчили зупинятися. Нагадаю, порівняння з електромобілем, коли він стоїть на підзарядці. Ми ж е, ми не сприймаємо його як ну це поганий автомобіль, бо він нічого не робить корисного в цей момент. Для нас відпочинок, байдикування це наша підзарядка і відновлення ресурсів, і ментальних, і фізичних також. Це можливість займатися улюбленою справою тільки тому, що вона просто подобається. Тут треба відкидати всяку раціональність щодо користі витраченого часу. Це також про те, що в ці моменти ми можемо подумати і порозмислити, що ми робимо, і може щось треба вже змінювати. Треба ще додати, що відпочинок для кожного буде теж свій. Якщо робота основна сидяча, у вільний час буде хотітись рухатись, це проактивний відпочинок. Якщо робота основна е, діяльність фізична, то навпаки. Тобто і бігати, і гуляти це правильно, і лежати на пляжі зірочкою це теж правильно. Головне, щоб кожен відчув і знайшов своє, те, що йому потрібно. Тобто я про те, що нам треба розвивати цю навичку в якийсь е, час, моменти свого життя відкидати раціональні ідеї щодо ефективності, успішності, вчитися просто бути, відчувати, робити те, що подобається. Можна навіть так сказати, нам треба вчитися нічого не робити. І як це не дивно, тільки тоді ми зможемо стати справді успішними та ефективними, не стрибати через такі стадії спочатку вигорання, потім відновлення. Тобто хочу все встигнути, хапаюся за все, неполегливо працюю, все це призводить до вигорання, і людина потім повністю в якийсь момент випадає з всіх процесів, бо ресурс нижче нуля. Якось відновлюється і знову до наступної стадії вигорання, а навпаки, збалансовано використовувати та відновлювати свої ресурси. Ну а для початку, хоча б просто усвідомити важливість байдикування. Це актуально навіть зараз, під час війни. Звісно, бувають дуже стресові, форс-мажорні ситуації, але все ж таки, якщо є можливість, треба відновлювати свої ресурси. Так ми будемо набагато ефективнішими, щоб допомогти і військовим, і своїм близьким. Нагадую про важливість підтримувати Збройні Сили України. Війна продовжується. Ми продовжуємо триматись та віримо у нашу перемогу. Сподіваюся, я змогла наштовхнути вас е, на ідеї, про що можна подумати. Напишіть ваші враження в коментарях, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавого, але при цьому нічого зайвого. І до зустрічі у нових відео!